Salut! Astăzi vreau să improvizez despre a aduna. Poate ai văzut uh, cover meu uh, de pe pagina de Facebook. Este cu coperta viitoare mele, cărți 2 plus 2 egal cu 5. Am fost la un workshop cu Jerry Robert și căruia îi mulțumesc încă o dată că m-a inspirat și care a spus că în fiecare om este o carte și că menirea lui pe pământ este să scoată acea carte din cât de mulți oameni poate. Și la exercițiul uh, despre cum să fie titlul cărții mele, toată sala de 300 de oameni, nu știu, l-a făcut, mie mi-a ieșit 2 plus 2 egal cu 5. <laughs> și m-a mirat și pe mine foarte tare. Uh, mulți sunt foarte curioși ce vreau să spun cu cartea asta. O să o să fac un site special pentru cartea asta și toate peste toate a aduna pentru mine este exact ce vreau să spun în uh, titlul cărții pentru că vreau să-ți dau un mic exemplu. Dacă te duci la bancă, ai să vezi că uh, una este contractul pe care îl semnezi astăzi pe o anumită sumă, uh, credit sau știu eu ce vrei să faci acolo, una este peste două luni. Peste două luni 2 plus 2 egal cu 4 de astăzi va face 5 peste 2 <laughs> luni, pentru că banca nu își schimbă politica, crește comisionul, etc. etc. Da, așa am improvizat eu, am improvizat eu astăzi despre aduna. Pentru tine ce înseamnă aduna? Ciao!